We zijn vanochtend extra vroeg opgestaan om de zonsopkomst eh, waar te nemen hier bij de Grand Canyon. En we hebben hem gehaald hoor. Toppie. Het is nu tegen uur en dan is het tijd voor koffie. Lekker hoor. Gistermiddag was een beetje een teleurstellend dagje wat betreft eh, zonlicht. Maar deze ochtend eh, wordt ruimschoots goed gemaakt. Dus tijd voor een fotoshoot. Komt-ie. Vind je niet eng? Ze, lacht maar uit. Wat dacht jij dan? Jo, ik, eh, ik had echt precies zo'n foto van jou gemaakt. Hij verschijnt nu hier. En eh, daar was ergens een eh, vogel. En dat was echt precies een zwart puntje. Zo <laughs> was echt grappig. Katje. <laughs> Het is een uurtje of zeven hier op de grens tussen Arizona en Utah. We zijn aangekomen bij Coral Pink Sand Dunes. Ik had er ook nooit van gehoord. En de dames zijn inmiddels al lekker aan het kokerellen, dus dat wordt een heerlijke maaltijd. We moeten even dit ophangen, want ik denk dat het gaat regenen straks. Ching. Ik heb wel een paar spatjes gevoeld, maar ik weet niet of het Ik hoop het niet. Daarachter, daar regent het. <laughs> en daar onweert het. Ja. Zit we zitten in onze eigen tent. Heeft eten gesmaakt? Ja. Topchef, toch? Ja, nog net voor de bui. Koning. Tortilla. <laughs> Zo erg heb ik het nog nooit gezien. <laughs> <laughs> Zag je dat? This is real. Zo. So. Goedemorgen. Na het intense onweer van gisteravond schijnt nu de zon gelukkig weer. We gaan nu even lekker eh, ontbijten. En dan is het plan om naar Zion National Park te gaan. Heel veel tijd hebben we helaas niet meer. En dan maken we ons klaar voor vertrek richting eh, Las Vegas. Good morning. you like a map? Yes, please. there is Visitor Center is 12 miles ahead. Good. Thank, Thank you. you. Thank you. Bye. Scherpe bocht. Ik wil nog de laatste nacht op een campground slapen. Weet je, we hebben nog hout achter. Maar ik heb het gevoel dat het goed komt. Alright, so go ahead and read that. If you have any questions, you can ask Mr. Doug when you get up front. Okay. Mr. Doug. Mr. Doug. Thank you. <laughs> nou, dat was weer geluk hebben hier eh, op de campground van Zion. Er waren nog drie plekken toen wij aankwamen. We moesten wel heel lang wachten voordat we eh, geholpen werden om die plek ook daadwerkelijk te krijgen. We gaan nu even naar Springdale om te kijken of daar nog wat spullen te halen zijn voor ons laatste avondmaal met de RV, met de camper van. dat dit onze campground is. Het is de laatste avond hier samen met Crayola. Morgen gaan we hem inleveren in Las Vegas, maar voor die tijd gaan we een gezellige avond maken. hebben wat chippies, wat dippies, en druifjes. En ik denk dat Edwin een lekker nasje gaat maken. Dus dat gaat een hele leuke avond worden. En zo liggen we bij hier op deze laatste ochtend in Crayola. zullen we toch afscheid moeten nemen van onze geliefde Crayola. Vanaf het moment dat we Crayola ophaalden in New Jersey was er liefde op het eerste gezicht. Wauw. Maar liefst 11.500 kilometer heeft ze met ons afgelegd, dwars door het prachtige Amerika. De roadtrip voerde door maar liefst 19 staten. We bezochten steden als Detroit, Chicago, Memphis en San Francisco, maar ook nationale parken als Yellowstone, Grand Canyon en Zion. Het was een onvergetelijk avontuur. you miss it.